የነቢያት ፈለግ የህወት ሚስጥር የኛ ሙሽሮች ደስ ይበላች ደስ ይበላች ታላቁን ጸጋ መርጦ ሰጣች መርጦ ቸራች ደምቆና አብቦ ይስለቆጫችሁ ይስመ የኛ ሙሽሮች ደስ ይበላችሁ ደስ ይበላችሁ ታላቁን ጸጋ መርጦ ሰጣችሁ መርጦ ቸራችሁ ደምቆና አብቦ ይስነቅ ጎጇችሁ ይስመርላችሁ ባረከላ you do.